Salut à tous, on se retrouve sur vacarme.net avec Major qui vient de remporter son BO3 face à Pride et qui se retrouve donc désormais en demi-finale face à Invios. Donc du coup, euh, demain, gros match hein, face à Invios. Euh, donc tu vas en plus retrouver euh, ton ancien teammate Sixer, donc c'est un match avec finalement beaucoup d'enjeux. Et donc du coup, bah, est-ce que ce match va être serré euh, oui, c'est un gros match. Déjà, c'est, euh, on va jouer à l'un des favoris euh, de ce avec Optic. Euh, ça va être un gros match. On a l'habitude de les jouer. Sur Internet, on s'est beaucoup joué. Euh, c'est plutôt pas mal contre eux, nos résultats. Parce que bon, leur style de jeu et nos styles de jeu correspondent un peu, donc euh, il y a grosse fight. Mais une chose qui est importante pour demain, à mes yeux, c'est nous, aujourd'hui, on a vraiment été nuls dans les gun on a fait un, je crois, sur 8 maps, on a fait un 1 sur 7. Donc, euh, et Envy, pour moi, euh, de ce que je vois, est l'une des meilleures équipes au pistolet euh, au monde, on peut dire ça, parce qu'ils gagnent quasiment tous leurs pistoles. Donc, ce qui est important, c'est ce petit détail-là. Et sinon, oui, pour répondre à ta question, ça va être un gros match. D'accord, et donc euh, du coup, pour parler un peu des résultats dernièrement, on vous a beaucoup, beaucoup vu en ligne, euh, surtout pour les qualifications, et c'est souvent arrivé que vous les remportiez, et pourtant on vous retrouve finalement assez peu en LAN. Alors euh, d'après toi, qu'est-ce qui en est la raison bah, le problème, c'est qu'on on, <laughs> on s'est qualifié à deux LAN, celle de Shanghai et celle de Toronto. Le problème de Toronto, c'est qu'en étant turc, mes coéquipiers, moi j'ai la nationalité française, donc je peux voyager, j'ai mon passeport, mais eux, en étant turc, euh, ils, doivent, euh, à, ils doivent demander euh, des visas. Demander des visas en Turquie, c'est pas comme demander des visas en France, c'est beaucoup plus compliqué, et les gens ne le savent pas peut-être, mais c'est vraiment compliqué. Et donc, on n'a pas pu se rendre à Toronto à cause des visas. Et on n'a pas pu se rendre euh, à Shanghai parce que le mineur était en même temps. Donc, euh, c'est un peu, un peu un manque de chance. Mais euh, sinon, les LAN qu'on a faites, oui, c'était pas des grosses LAN. La dernière grosse LAN qu'on a faite, c'était celle Cologne. Et on a fait un plutôt mauvais résultat. Mais bon, dans l'ensemble, moi, je suis satisfait de mon équipe. c'est juste les conditions qui sont difficiles en étant turc. D'accord. Et sinon, par rapport à votre équipe aussi, c'est un petit peu particulier parce que dans votre équipe, vous avez six joueurs. Et donc, pourtant, c'est des qui paraît être un petit peu mis sur la touche de temps en temps, mais qui continue néanmoins quand même à faire quelques compétitions de temps en temps. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment ça fonctionne et euh, peut-être pourquoi c'est des alors que c'est l'un des plus anciens joueurs de l'équipe aussi bah, je sais pas, c'est moi, euh, quand on m'a proposé euh, d'avoir six joueurs, parce que mon manager euh, m'a proposé si, euh, si on pouvait faire six joueurs, etc., moi, j'étais pour, parce que bon, c'est comme au foot, je peux avoir un joueur remplaçant, je peux me dire, oui, lui, je peux l'utiliser à cette, cette occasion-là, lui, je peux l'utiliser à cette occasion-là. Ça, ça paraissait un truc nouveau, je voulais tester le système. Ensuite, le problème, c'est que les habitudes, etc., tout le côté support, lui montrer tous les stuffs, etc. C'était un peu plus compliqué. Donc au final, avec le temps, Despa été sixième joueur et plus sixième joueur, si quelqu'un a un vraiment problème de visa ou un problème euh, de santé, il sera là pour, euh, pour, euh, pour rejoindre l'équipe. Mais à l'heure actuelle, le sixième joueur, c'est Despa et le, vraiment le cinquième, c'est Engin. Mais sinon, c'était une idée genre comme le foot, quoi. Avoir un remplaçant. Si moi, dans une map, j'ai Despé qui joue plutôt bien à la VP, si je joue Train, je, pouvais switcher entre Engin et Despé. Et le truc qui est bien dans cette équipe, c'est qu'on est tous amis et que tout le monde accepte ça. C'est-à-dire que moi, demain, si mon manager me dit Engin, l'esprit euh, va rentrer à ta place, je dirais oui, je ne vais pas dire euh, non, etc. Donc on a tous cet état d'esprit qui est plutôt pas mal, que j'apprécie parce que mon manager a pu former un groupe euh, de personnes et on est, comme, on est comme une famille. Donc c'est juste, c'est plutôt positif, mais à l'heure actuelle, on n'est pas 6, je, genre je vais pas rappeler l'ESP dans des compétitions, il est off depuis un certain temps, et le cinquième joueur c'est Engin. Mais sinon l'idée de base c'était de l'utiliser comme sixième joueur. Et justement, vu qu'on parle aussi de DSP, il y a eu un petit peu une polémique là dernièrement parce qu'il a eu un ban sur ESL. Euh, du coup, au niveau de l'équipe, bah, euh, comment, comment est-ce que vous avez réagi Est-ce que vous avez été affecté après aussi par les réactions de la communauté Non, il a, il a reçu un ban qui a été, qui a été enlevé juste euh, une semaine après. C'était une erreur de ESL et ils ont fait un communiqué officiel ESL. Donc déjà, pour moi, c'est une faute grave. bannir un joueur alors qu'il n'y a, rien du tout. Euh, enfin, je ne comprends pas leur système, mais bon, ils se sont excusés publiquement, ce qui est déjà ça. Et nous, ça nous a pas touché parce que je connais le personnage. Dans mon équipe, personne, <laughs> personne va utiliser un truc comme ça. Euh, j'ai tellement confiance en eux que je peux leur donner mon si je gagne un million d'euros, je leur laisserai entre les mains et je sais qu'il ne se passera rien. Donc euh, j'ai tellement confiance que je sais que quelque chose comme ça c'est impossible. Donc on a juste essayé de communiquer avec ECL pour voir c'était quoi ce problème de fou. Et euh, ECL a réglé ça assez rapidement. Donc voilà. Mais ça ne nous a pas touché particulièrement, parce qu'on savait que c'était faux. D'accord, et donc on va parler maintenant un peu du prochain gros tournoi pour vous, donc la prochaine LAN d'ailleurs, qui sont les qualifications européennes pour le WESG. Euh, donc en plus, on sait que pour toi, c'est un peu important la scène, la scène CS turque. Donc euh, du coup, est-ce que c'est important pour toi de représenter le CS turc dans une grande compétition comme ça Oui, c'est important. Moi, je suis fier aussi d'être français. Enfin, je suis double nationalité. Pour moi, c'est c'est quelque chose d'important à mes yeux. Euh, j'ai pas eu la chance de jouer en France. J'ai eu un projet avec l'équipe turque. J'ai accepté. Euh, ça fait un an que je suis avec eux. Et oui, euh, pour moi, euh, c'est important d'agrandir la communauté turque parce qu'elle était, par rapport à l'Europe, elle est un peu en arrière. Donc, par rapport à mon expérience que j'ai eue sur 1.6, etc. J'essaye de leur, de leur montrer ou de, de, leur apprendre quelques petits trucs. Mais oui, c'est positif. C'est important pour, à mes yeux, de faire évoluer la scène turque. Et donc euh, justement pour cette scène turque euh, qui, comme tu l'as dit, euh, derrière celle en Europe, est-ce que, enfin, quelles sont les difficultés au final que tu rencontres pour faire évoluer la scène CS en Turquie <laughs> En Turquie, il y a tellement de problèmes, mais les gens ne savent pas. Déjà, le net, c'est horrible. Ça coûte genre vous voulez avoir le meilleur, la, meilleure euh, connexion Internet avec euh, la fibre, donc c'est la fibre, euh, vous avez 50-50 en upload pour ceux qui connaissent et vous payez 350 euros par mois. Vous imaginez 350 <laughs> euros par mois et vous avez 45 de ping sur CS. Donc <laughs> c'est pas c'est pas quelque chose de positif. Le problème, c'est un peu plus politique parce que euh, la Turquie veut pas trop faire évoluer Internet parce que bon, euh, voilà, c'est plus côté politique. Donc c'est assez difficile. Euh, il n'y a pas partout la fibre, c'est que uniquement à Istanbul. Donc imaginez qu'on est en France et qu'il y a la fibre qu'à Paris et que ça coûte ce prix-là. Donc c'est beaucoup de choses. Et, c'est pour ça que la Turquie, enfin, par rapport à la scène européenne, et en, arrière. Il y a sûrement beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de Turcs qui jouent, parce que la communauté polonaise et turque, c'est celle qui, à, mon, à, mes yeux, euh, est la plus grande. Euh, il y a beaucoup, je pense, de, joueurs talentueux, mais qui ne <laughs> peuvent pas sortir du lot parce qu'ils euh, ils n'ont aucune carte dans les mains. Quoi. D'accord, eh ben, merci beaucoup Maja. on en a fini pour cette interview. Donc on te souhaite tout le meilleur demain face à NVS. Et euh, bah, bonne préparation parce que ça va être un, un beau match demain matin qui vous attend. Merci beaucoup. Merci.